हेलो फ्रेंड्स अगर आप एक यूट्यूबर हैं और आपने यूट्यूब का वीडियो जो है अपने मोबाइल से बनाते हैं तो ये वीडियो आपके लिए चूँकि हम आपके लिए लेके आए हैं एक मज़ेदार ऐप्स जिस ऐप के द्वारा आप आसानी से कोई भी वेबसाइट का एनालाइज कर सकते हैं किसी भी चैनल का एनालाइज कर सकते हैं अपने कीवर्ड आसानी से निकाल सकते हैं टैग निकाल सकते हैं और बहुत सारा चीज़ आप आसानी से उसे कर सकते हैं तो मेरे वीडियो शुरू से आके देखना देखना मत भूलिएगा डिटेल बताएं स्टेप बाय स्टेप कि आपको कैसे करनी है Thank you. चलिए मैं शुरू करता हूँ शुरू करने पहले आपको क्या बता देता हूँ कि अगर मेरे चैनल का अभी अभी तक अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो उसे भी सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि जब भी हम कोई इस तरह से टेक्निकल रिलेटेड वीडियो या तो यूट्यूबर के या तो टेक्निकल कोई भी वीडियो बनाएंगे तो वो आपको आसानी से मिल जाए अगर आप उसे आसानी से देख पाएंगे तो चलिए मैं शुरू करता हूँ शुरू करने से पहले आपको बता दूँ कि पहले आपको प्ले स्टोर ओपन करनी है प्ले स्टोर में जाने के बाद यहाँ पर आपको टाइप करनी है सिनम S I N I U M सिनम ठीक है सीनम सी e इस पर ये देखिए इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद आपको सीनम सी e इसका लिंक मैं अपने वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए आप उसे ले लीजिएगा मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है इसलिए फिर ऑप्शन का ऑप्शन आ रहा है आपको क्या करनी है इंस्टॉल करनी है इंस्टॉल करने के बाद आपको ओपन करनी है ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए ये आपका इस तरह से रिपोर्ट कार्ड आ जाएगा ठीक है देखिए ओपन करने के बाद आपके पास ये इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा तो आपको सिंपली क्या करनी है ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए आपको एलेंजा एलेंजा पे इस पर क्लिक कीजिए क्लिक करने के बाद यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का आप लिंक डालिए लिंक डालने के बाद सबमिट कीजिए उसका वेबसाइट का सारा डिटेल बताएगा इसका क्या स्टेटस है कितना ट्रैफिक है क्या है नहीं है ए टू जेल आपको टोटल बताएगा दूसरा जिसमें जो ऑप्शन आता है देखिए मोज रैंक इस पर आइएगा आपके पास कोई भी जो वेबसाइट है जैसे मैं किसी अपना वेबसाइट लेता हूँ जो मेरा पर्सनल वेबसाइट है ब्लॉग है ये मेरा ये देखिए मेरा ब्लॉग है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और सबमिट करता हूँ इसमें डोमेन अथॉरिटी कौन है कितना स्कोर है क्या है पेज स्कोर क्या है ठीक है उसके बाद यहाँ पर पेज रोटी है इस पर आइएगा आने के बाद अपने जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर डालिए और उसको सबमिट कीजिए सबमिट करने के बाद इसका स्टेटस बताएगा कि स्टेटस क्या है इसका वन टू जो भी है मेरा देखिए स्टेटस मेरा वन है ठीक है और इस तरह से आपका एस कार्ड e का रिपोर्ट आप ले सकते हैं किसी भी वेबसाइट का यहाँ पर डालिए यू डालने के बाद सबमिट कीजिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एस e का जो रिपोर्ट कार्ड है यहाँ पे मेरा दिखेगा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो मेरा रिपोर्टिंग कार्ड ये ऑन हो रहा है ये देखिए ये मेरा वेबसाइट है और इस तरह से ये मेरा देखिए पास आने ये मेरा दे रहा है ठीक है एरर कितना है ये मुझे दिखाएगा और थोड़ा ये देखिए मेरा स्कोर यहाँ पे दे रहा है ये देख सकते हैं कि मेरा जो स्कोर है ये 54 मेरा जो पेज का जो स्कोर है ये सारा मेरा पेज का डिटेल है कितना सारा उसमें वीडियो है मेरा क्या टैग मैंने यूज़ किया है ठीक है और ये आप देख सकते हैं कि इतना सारा मैंने इसमें टैग यूज़ किया है और किस तरह का है कितना मेरा डी फॉलो है कितना मेरा लिंक क्या है नहीं है वो मेरा एस e का ये रिपोर्ट पूरा दिखेगा पूरा ए टू जे मेरा पेज के बारे में पूरा डिटेल यहाँ पर दिख रहा है दूसरा जो ऑप्शन यहाँ पे मेरा मिलता है एडसेंट कैलकुलेटर एडसेंट कैलकुलेटर में यहाँ पे आप एडसेंस का सी टी आर वगैरह देख सकते हैं आप डेली का पेज एवरेज इम्प्रेशन आप देख सकते हैं तो यहाँ पे आपने जो डालनी है एवरेज यहाँ पे सारा वो आपको दिखेगा तो उसके बाद ब्रोकन लिंक फाइंडर यहाँ पे जो भी आप लिंक ब्रोकन किए हैं आप यहाँ पे डालिए अपना पेज का वेबसाइट का लिंक डालिए उसको सबमिट कीजिए सबमिट करने के बाद यहाँ पे आपको जो पेज का ब्रोकन जो किए हैं वो यहाँ पे आपको सारा डिटेल दिखेगा देखिए मैं अपना वेबसाइट को मैं चेक कर रहा हूँ चेक करने के बाद थोड़ा सा वेट कीजिए थोड़ा समय लग रहा है ठीक है अब इसी तरह से नेक्स्ट में जाइए नेक्स्ट में जाने के बाद कोड एंड टेक्स्ट रेटियो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे यू टाइप कीजिए अपने वेबसाइट का या तो किसी भी वेबसाइट का उसका एस पे आप आसानी से कर सकते हैं अब देखिए मेरा जो कोड टेक्स्ट रेटियो जो है ये ट्वेल्व परसेंट है मेरा वेबसाइट का ठीक है तो इस तरह से ये है और इसमें बहुत सारा है और लिस्टिंग है देखिए ये इस पर आता हूँ और आने के बाद यहाँ पे क्लिक करता हूँ क्लिक करने के बाद यू पेस्ट किया फिर इसको सबमिट किया सबमिट करने के बाद यहाँ पे देख रहा है मेरा जो वेबसाइट है वो लिस्टिंग कर किया हुआ नहीं है अब मैं क्या करता हूँ गूगल कैश गूगल कैश पे आने के बाद यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ पेस्ट इस अपने वेबसाइट को लिंक पे पेस्ट करता हूँ करने के बाद मैं यहाँ पे इसका स्टेटस में देखता हूँ ठीक है स्टेटस में नॉट कैश इसमें कुछ बत, नहीं बता रहा है एनालाइज लिंक एनालाइज में आने के बाद यहाँ पर आप डालिए यू तो यहाँ पे देख जाएगा कि मेरा इंटरनल लिंक कितना टोटल लिंक कितना डाला हुआ है अब देख सकते हैं यहाँ पे कि मेरा टोटल दिखा रहा है ठीक है अब यहाँ से इसको एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं उसके बाद आपको कीवर्ड सजेशन यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे एक है पेज साइज क्या चेकर ठीक है इस पर आइएगा तो यहाँ पे साइज़ क्या है आपका पेज का ये डिटेल दिखेगा आप देख सकते हैं कि मेरा जो पेज का जो साइज़ है ये मेरा इतना है तो इस तरह से आप यहाँ कोई भी कीवर्ड अगर आप सजेस्ट लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप ले सकते हैं जैसे एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कि हाउ टू मैक कैलकुलेट जैसे मान लो हाउ टू मेक पिज़्ज़ा अब उस पर क्या करना हूँ मैं इस पर क्लिक करता हूँ फाइन कीवर्ड ठीक है यहाँ पे डोमेन है किसी पोजिशन चेक कर यानी किसी डोमेन का नाम दीजिए और उसका रैंक चेक कीजिए कि इसका रैंक कितना है ठीक है तो यहाँ इस तरह जानने के बाद आपको यहाँ पे कीवर्ड में दे देगा यहाँ देख सकते हैं हाउ टू मेक पिज़्ज़ा ठीक है ये जानने के बाद यहाँ पे डिटेल दिखेगा कि इसका रैंक क्या है ठीक है ये इसका जो कीवर्ड आपने यूज़ कर रहा है उसका रैंक क्या है उसके बाद सोशल मान लो एक्टिविटी सोशल स्टार्ट यहाँ पर आप करने के बाद यहाँ पर इसका यू डालिए तो इस तरह से आप कोई भी वेबसाइट का आसानी से उसके एस पे आप चेक कर सकते हैं देखिए मेरा ये वेबसाइट का लिंक अभी मैंने कहीं भी नहीं डाला हूँ इसलिए यहाँ पे पूरा डिटेल दिख रहा है उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं पेज का मोनेटाइज और मेटा डेटा एनालाइज अगर करना चाहेंगे तो यहाँ से भी इसको मैं देख सकता हूँ करके कि मेरा क्या होता है अब देखिए मेरा जो मेरा मेटा डेटा मैंने यूज़ किया है ये मेरा पेज का ये है एस उसके बाद मेटा डेटा जनरेटर अब यहाँ से किसी भी मेटा डेटा जनरेट कर सकते हैं आसानी से यहाँ पे डालिए टाइटल डालिए डिस्क्रिप्शन डालिए और यहाँ से जनरेट कर सकते हैं उसके बाद सजेशन टूल्स यहाँ पे कीवर्ड सजेशन यहाँ पे जैसे सपोज किया जाए आपने टोटोरियल बना रहे हैं how to make pizza how to make pizza अगर उसका मैं टोटोरियल बना रहे हूँ तो उसके बाद क्या करें मुझे उसका सजेशन टूल्स मुझे ये कीवर्ड जनरेट करनी है तो सबमिट पे कीजिएगा करने के बाद ये देखिए इतना सारा आपके पास दस आने दे दिया how to make pizza how to make pizza how to make pizza sauce यहाँ पे इस तरह से आपके इतना कोई भी इसमें से आप एक यूज़ कर सकते हैं अपने वीडियो टाइटल के लिए उसके बाद बैक लिंक बैक लिंक अगर हम चेक करना चाहते हैं कि मेरे वीडियो का कितना बैक लिंक है तो उसमें आइए हाँ आने के बाद यहाँ पे पेस्ट कीजिए यू और सबमिट कीजिए सबमिट करने के बाद मुझे आपको देखनी है कि मुझे बैक लिंक कितना है तो यहाँ पे देखिए जीरो बैक लिंक है मैंने अपने वेबसाइट का बैक लिंक कहीं नहीं डाला हुआ ठीक है बैक लिंक बिल्डर अब इस पर आइएगा और यहाँ आने के बाद यहाँ पे क्लिक कीजिए और अपने वेबसाइट का लिंक यहाँ पेस्ट कीजिए पेस्ट करने के बाद सबमिट पे क्लिक कीजिए अब देखिए इतना सारा बैकलिंक बिल्डर है अब किसी को भी आप अपना वीडियो ये अपने ये वेबसाइट का लिंक दे करके बैकलिंक बनवा सकते हैं उसके बाद सर्च इंजिन पाइनर ठीक है फिंगर तो यहाँ पे आइएगा यहाँ पे भी अब थोड़ा देख लेते हैं कि होता क्या इसे यहाँ पे पिन रसी का ब्लॉक का यूआरएल डालिएगा अब ब्लॉक का नेम डालिएगा और यहाँ पे अब चेक करना होगा ब्लॉक का नेम उसके बाद ब्लॉग अपडेट यू ठीक है enter blog R S S feed यू उसके बाद ये आपका पिंगर बताएगा उसका उसके बाद आपको U S O article rewriter यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे देखते हैं कि होता क्या है यहाँ पे आर्टिकल जो सो आप री राइट कर सकते हैं यहाँ पे आने के बाद जिसे आने के बाद सबमिट करता हूँ और मैं देखता हूँ कि क्या होता है अब यहाँ राइट करके अब इसे डाउनलोड कर सकते हैं उसके बाद यहाँ पे इसमें बहुत सारा चीज़ है अगर आप देखना चाहते हैं कि मेरा इसमें आईपी क्लास क्या है क्लास ऑफ सीआईपी क्या है तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं उसके बाद डीएनएस रिकॉर्ड यहाँ भी अपने वेबसाइट का पेस्ट करिए पेस्ट करने के बाद सबमिट कीजिए सबमिट करने के बाद आपको एस रिकॉर्ड बताएगा कि क्या आपका एस वगैरह है उसके बाद domain authority I P lookup आप जो भी देखना चाहेंगे इसमें बहुत सारा फैसिलिटी है आप उसे आसानी से देख पाइएगा तो दोस्तों आप मुझे बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों को शेयर कीजिए और इस वीडियो से रिलेटेड कोई सवाल हो या सुझाव हो तो वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा हम पर रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे और दोस्तों अगर मेरे चैनल कभी अभी सब्सक्राइब नहीं किया तो उससे भी सब्सक्राइब कर कर दीजिए क्योंकि हम इसी तरह टेक्निकल रिलेटेड वीडियो और यूट्यूबर के लिए वीडियो हम बनाते रहते हैं मज़ेदार वीडियो जिससे आप यूट्यूबर को आसानी से ग्रो करने के लिए आसानी है तो चलिए मैं फिर मिलते अगले इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ थैंक यू